Gracias. Vale, vamos a formar tres equipos de trabajo. Vamos a ver... Van a salir cuatro tríos y una pareja. Yo los voy a establecer son. No me importa si sean peleados si son amigos, si no se quieren, si se quieren, si se aman, si se odian. No me interesa, hay que ser profesional. Usted puede odiar a alguien o amar a alguien, pero trabajo es trabajo el primer equipo va a estar constituido por los Walter, por Saúl Alexander y por Mónica Gabriela. Ustedes son el equipo 1, repito, Walter Steven, Saúl Alexander y Mónica Gabriela. No, no se una todavía. Siguiente equipo, el número 2, está constituido por Eric Alberto, por Katia Alexandra y por Ángel Elpidio. Repito, Eric Alberto, Katia Alexandra y Ángel Elpidio son el equipo número 2. Equipo número 3 está constituido por Odín Ernesto, por Andrés Renato y por Valdizón Samuel. Equipo número 3, repito, Odir Ernesto, Andrés Renato y Samuel Anselmo Valdizón. El equipo número 4 está compuesto por Daniel Ernesto, José Rodrigo, y Sánchez Irón ¿Estamos? Me quedan dos personas. Oporto Ganusa, que se va a ir con el equipo 1, y Eduardo José, que se va a ir con el equipo 2. Estamos. Vuelvo a repetir los integrantes del equipo. Equipo número 1, Walter Steven, Saúl Alexander, Mónica Gabriela y Gerardo René. Equipo número 2, Eric Alberto, Katia Alexander, Ángel Elfidio y Eduardo José. Equipo número 3, Odir Ernesto, Andrés Renato y Samuel Anselmo. Equipo número 4, Daniel Ernesto, José Rodrigo y Teresa Avilén. ¿Preguntas sobre los equipos? ¿No? Va. ¿Qué van a hacer? Estamos hablando de la evaluación práctica 1. Se van a organizar, van a analizar y solucionar los ejercicios que ya les voy a asignar, porque van a hacer una presentación utilizando PowerPoint, donde los ejercicios que se le han asignado, los ejercicios que se le han asignado, van a pasar a explicar cómo lo analizaron y cuál es el proceso de solución que han implementado. Y lo van a explicar al pleno, o sea, a todos. Para esa presentación, que debe quedar absolutamente clara, tienen 30 minutos. De esos 30 minutos, en cualquier momento, se les van a hacer preguntas a cualquiera de los integrantes de los equipos de trabajo. Voy a nombrar en este momento a un líder de equipo. Como yo todavía no los conozco bien, me da igual, pues es totalmente aleatorio. Así que esta persona va a ser la encargada de dar la apertura del proceso de presentación y dar el cierre. Es decir, va a ser el responsable de la primera impresión del equipo de trabajo. Del equipo número uno, la persona responsable es Gerardo René. Del equipo número dos, Ángel Elfino. Del equipo número tres, Andrés Renato. Y del, del equipo número cuatro, José Rodríguez. Ahí está. Quiero una buena presentación y aparte de eso, que sepan explicar a todos el proceso de solución. ¿Está claro lo que van a hacer? Yo voy a traer un cañón para que me hagan esa presentación. Y todo queda maravilloso. Préstame subir. Voy a asignar los ejercicios mando recuerdo, yo puse una guía de ejercicios ah, Página 41. De la parte práctica o teórica. A eso Vamos a ver si son, Página 25 de la parte práctica, guía de ejercicios propuestos de la unidad 1. ¿Se ubicaron? Sí. sí. Página 25. Dice guía de ejercicios propuestos de la unidad 1. Ahí hay 8 ejercicios. El equipo número 1 va a resolver el número 1 el número 4 el 1 el 4 y el 8 el equipo número 2 3 y hay un último ahí que no dice, si se fijan, de que dice este escribe un algoritmo que pida vamos a ver, porque aquí tenía un intercalado vamos a ver, leer, calcular el 5, el 6, el 7 y el 7 van a ser el equipo número 3, 5, 3 y 7 y el equipo número 4 va a ser el número 1 el número 4 y el número 6. Ahí está. Gracias. Repita. Equipo 1, ejercicios 1, 4 y 8. Equipo número 2, 2, 6 y 7. Equipo número 3, 5, 3 y 7. Equipo número 4, 1, 4 y 6 para los tres ejercicios que se le ha asignado a los, tres, a los cuatro equipos de trabajo, aplicación de los tres primeros pasos de la metodología de la solución de problemas, es decir, análisis, planteamiento, entrada, salida, datos adicionales, solución, pseudocódigo en pseudocódigo puro, por favor, no me vaya a poner cosas ahí que no son de pseudocódigo, sino algunos me aparecieron con lenguajes de programación que todavía no estamos viendo y diagrama de flujo bien hecho para el diagrama de flujo yo no quiero, como lo van a presentar en computadora, yo les sugiero usar dos cosas. Puede usar DFD, puede usar PSI o puede usar vicio. Que yo no tengo vicio, con su cuenta de usuario puede descargarlo en la página oficial de ITCA de descarga del software, simplemente, simplemente un correo a notificaciones. Notificaciones arroba y pida acceso al sitio de descarga de software de ITCA Y ahí va a poder descargar un montón de cosas con licencia. Hasta ahorita hay alguna pregunta de lo que se ha dicho. ¿Sí o no? Cuando me trasladen estas soluciones en el PowerPoint, no me voy a dejar imágenes pequeñas que no podamos ver. O sea, dimensión bien. Obviamente no le va a caber en una sola de Va a tener que usar varias. El pseudocódigo legible. Bien legible, por favor no voy a evaluar solo yo. Yo voy a evaluar, pero también voy a evaluar uno de sus compañeros. Y así lo voy a ir para que no, después no me cuchillen solo a mí. Yo espero que salgan mejor aquí. Bien. ¿Cuándo van a entregar esta actividad? Dentro de una hora. Poco tiempo les ha quedado. 17 de marzo. Hora 1 y 10 pm. Va a empezar el grupo 1, 30 minutos después el grupo 2, 30 minutos después el grupo 3, 30 minutos después el grupo 1. O sea que no van a hacer hoy, ¿verdad? Si uno de ustedes, integrantes que yo he dejado aquí, no trabaja, no les ayudó, póngalo ahí en la diapositiva, pero a la par me le pone no trabajó. Porque si casualmente usted le hizo el favor a esta persona y casualmente a él se le preguntó y no respondió, eso lo va a afectar a todos Entonces, desde ya ahorita que empiezan a estudiar, hay que irse quitando a la gente que no trabaja y no hay que ir los chinchineando. Entonces, somos adultos todos, somos mayores de edad, somos ya personas formadas, entonces hay que ser responsables. No quiero pleitos entre ustedes, simplemente si fulanito no trabajó, no te vamos a poner punto, o trabaja o trabaja. Pero es una decisión que debe tomarse en consenso. Si son grupos de cuatro y no trabajaron dos, ni modo, pues dejen las otras dos personas afuera. Así de sencillo. Siempre y cuando se justifique la razón por la cual esta persona o estas personas no se incluyen. Porque los citamos a tal día, dijimos que nos íbamos a reunir y no vinieron, ese tipo de cosas no me va a entregar ningún reporte escrito. Lo único que me va a entregar es el archivo. Este archivo va a tener el siguiente nombre, para aclarar, y así yo lo voy a clasificar. El archivo se va a llamar DLP 2017 grupo y su número de grupo ya aquí le pone el número del grupo, número 1, número 2, número 3, número 4. Pregunta, diga. Este, tengo casos hubiera una persona que no trabaja en el curso que podemos sacar eh, a la hora de exponer, exponer ex, el ex, el que sacamos, no. Si usted me dice, él no trabajó, yo voy a ver en el PowerPoint que dice, ah, no trabajó, ni le voy a preguntar, lo voy a omitir. Si él quiere pararse ahí y no hacer nada, que se pare. Pero desde el momento en que yo vea, no trabajó, para mí es un cero a la izquierda. Así es. Así es. ¿Sí? Como el programa lo vamos a hacer en uno de esos programas. Entonces, hacemos una PowerPoint lo dejamos como un archivo. Hay dos más. No, yo lo quiero en el PowerPoint. ¿Sí? Yo lo quiero en el PowerPoint porque la presentación nos va a servir después como evidencia del trabajo que han hecho. Si me dejan un archivo adicional, entonces pueden tener problemas con el enlace, que no, no, no. ahí, captúrelo, obviamente depende de qué tan grande les quede, ¿verdad? puede ser que no les quepa, van a tener que usar varias diapositivas. Recuerde que hay simbología de uniones. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ser bien quisquilloso, señor, con los nombres de las variables con la sintaxis del pseudocódigo, con las tabulaciones, si están usando la simbología correcta en el diagrama de club, pero bien detallada, bien material, una semana para hacerlo. Una semana, diga. ¿Y vamos a salir así o...? No, ahorita tranquilo, con gabacho. Otro día vamos a subir el nivel. Ajá. Y se lo a enviar a un correo, lo vamos a traer. No, lo traen. Y no me van a decir que no ha venido fulano, que es el que lo tenía. No, muchachos, me copia varios de ese trabajo. No es válido. ¿Alguna otra pregunta? Eh, supongo que como va a ser eh, lo va a en una de estas computadoras, Sí, no, en una de estas computadoras. Estas computadoras tengo alguna otra duda. Pero si usted quiere traer su propia computadora para evitar problemas y no se arriesga que lo salten, hágalo. Usted ha visto mucha gente se segundo año en su propia computadora. Es por esa razón. Allí usted decide. ¿Alguna otra duda? Bien, consultas. Claro que me puede consultar, pero siempre y cuando yo vea que no me vaya a pedir que le resuelva todo, no tiene sentido. Consulta. Hoy, si ustedes van a ir, yo les sugiero que vayan a trabajar y a ponerse de acuerdo. No se vayan para su casa ¿Para quién? Vamos a ver, como tenemos una semana. No. Hoy, yo voy a estar teniendo consultas de 2 a 5 de la tarde. Aquí voy a estar allá abajo. Lunes. Lunes, sí. Lunes de 8 a 12. Y martes de 2 a 4. Tiene espacio para ir a consultar si es que usted requiere hacerme algún tipo de consulta. Esperaría que el lunes me diga, mire, profe, aquí está ya la presentación, vos lo ven, no Ay, qué chido. Esperaría yo. De miércoles, jueves y viernes no me busque porque es mentira. así como puede ser que tenga tiempo, es casi seguro que no. Entonces, por eso les estoy dando el horario. ¿Alguna duda? ¿Cuánto tiempo tiene que durar la exposición? 30 minutos. 30 minutos incluyendo las preguntas que le voy a hacer. O sea que programa así para que su presentación en PowerPoint dure lo más 25 minutos. Así me deja 5 minutitos para que sus compañeros y yo los hagamos pedazos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Por favor, cuando venga a hacer la presentación, aquí está una presentación formal si bien es cierto, van a estar engabachados, formal. Al compañero se le presenta con su nombre y sus apellidos. ¿Sí? Con seguridad, sin miedo. No se pongan nerviosos. Cuando hable, mire el pleno. Yo no me pongo a ver allá arriba, ni me pongo a ver al suelo. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Obviamente lo vamos a ir puliendo. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, estamos clarísimos. Veo con mucha incertidumbre. Va, ok, nos vamos. Yo voy abajo de esta teniendo tener consultas. Mm. ¿Qué pasó, Teresa? Para hoy quería examen. Para hoy quería el examen. Nunca están sacando. Le prometo que más de algún examen lo vamos a hacer aquí, bajo presión. Gracias. Ya lo tenés. ¿Y si quiere? ¿Y el que quiere? Estás pidiendo lo de la camisa. ¿Estás cobrando?

Pues, no, es ese. Sí, sí, ¿Cuándo es? 9 de la mañana. A las 7 tienen teoría de geografía. ¿Tenemos matemáticas? Sí. ¿Mate tienen? No, matemáticas a las 7. Después tenemos diseño de circuitos. Ah, con rápido, con rápido. ¿Dónde van a estar? en el teoría, va, se llega, ya por allá, va a pasar la balanza. Y es cierto que tenemos que inscribir Si van a sacar, sí. No va este va a que ah, llegue, ya se ve de ah. este, No, este.

Estados Unidos lo tienen como que nunca puede lo que tiene la secreto, secretos secreto. Supuestamente Wikileaks se lo está haciendo. Digo el gancho, que Fíjate que largo está nada más. Hay que Yo lo que hago es que primero hago un programa de verdad y después lo hago a usar Para que sea fácil. Y no cuesta. Vaya, pero en este lo único que pide es solo la, la, que le agregué el 9% al salario. No, es que... ah, no es el ama de ti. Ah, este, es cierto. este es fácil. ¿Y ustedes no hacen un programa? No, ¿Mm? no fácil Programarlo en y o... 357 los tocan. 357 los Sí. A esos son fáciles. También fácil Bueno, mira, estas son tres variables. Y se puede, con un if se puede calcular Este, con un, con un for o con un while. Con un if, con menos infinito y más infinito. Dos variables. Porque acá, digamos, sería... Eh, el número, número este iría aumentando. Hiciste, hiciste esto. hiciste esto. Vaya, entonces algo así sería este para factorial. Este. entonces iría aumentando, iría, iría con acumulador. ¿Va que sí? Como un acumulador iría el porque, digamos, uno por 2 Por 2. Bueno, creo que sí vas a necesitar otro pasó? ¿Cuál quisieras hacer de esos Cualquiera. Sí, pero que rápido se hace, no es fácil. ¿Cuánto te Yo siento difícil que sí. ¿Y ahorita qué vamos? ¿Ya nos vamos o vamos a ir allá? Eso pensaba irme ya. <laughs> Sí, pero si queremos hacemos algo. Pero... sama din sa Skype. Ay, parang nag-motor mo ako. Ha? Motor, नहीं है तो सर माल लगा cuando tengamos todo eso, pero no la... La por pues, puedo hacer rápido, las cosas las escaneo, las pongo ahí. ¿Va? Oye, en fin de semana. Creo que voy a tener que en Ahí tengo un correo para estar. Gracias. Ah, pues si querés, eh, haces el 5. El 5 y después puedo hacer los otros. Y después comparamos y vemos por nos Vamos a preguntar ahí voy a subir, ahí voy a subir todo, yo siempre subo digamos Que, digamos que siempre hay que hacer esto, digamos una solución cada uno. Intenten pensar. Bueno, vos te, te resulta fácil. gente o algo, producto. Algo que se pide, digamos. va a ser igual. Aunque no sé si dice que pondrás. Que simplemente es de poner N a 1 y tener, tener el factorial y decir un bucle mientras, mientras digamos puede ser X, mientras X menor a N y ahí multiplica. Ah, vamos digamos, N sería N, por X hasta terminar. Y, al final del bucle sale y ya se pone el mismo la Si no, ahí va a No, sí, No, hacer los tres, porque el va a decir cuál, va a poner cada uno? va a decir allá. Pues él te va a decir que ponga o, te va a poner. o ah, digamos te va a decir, mire, ¿por ha puesto el Ah, 哎呀，哎呀。 ありがとうございます。 quitan mi valor que equilibrarías para el número, o sea, el número que hayas utilizado. Factorial de 100, 100 va a llegar. Ah, ahora. Entonces, yo aquí podría poner A, podría poner es mayor, y puedo poner NUM Podría, pero o sea, ah, A, ahí sería de la lógica. Porque, o sea, sería mayor que num, pues. decir. Ah, para que se digite después mayor me alcanza la fuerza, creo que hoy o mañana los termino. ¿eh? Los tres. Los tres. después los mandas Ahí los voy a poner. Te anoto mi correo. Ajá. Aquí. Sí. Aquí, ¿dónde? Llevamos. Sí, en cualquier lado. Esta es una O. Sí, una O. 1092. Para explicarse, No, pero me refiero aquí si pones NUM. Pues igual tendría que ser menor. ¿eh? Y acá. Porque como aquí no dígitos el número que va a ¿no? Entonces, aquí acá le puedes montar uno, pues. Digamos que tu número es y en la computadora cuando ingresar el dato al número 4 va a venir a evaluar A, A es 1 A menor menor, menor, menor menor que 4 menor que 4 sí, entra el buque, entra 1 más 1, 2 va a volver a evaluar 1, 2, menor que 4 y va a seguir después de tener. es más fácil usar JavaScript para, hacer para hacer autocódigo. Ah, solo se, hace un archivo de texto HTML y, ahí se escribe JavaScript, parece ser, pero es más fácil. Ah, se parece más al autocódigo, es más fácil, porque solo se necesita el navegador y, un archivo de texto y ahí se hace. También, pero con JavaScript para qué? No, con cualquiera, como JavaScript es bien fácil, ni se instala nada, solo, solo se corre y es fácil. Yo eso uso para hacer programas, de autocódigo, lo que sea. Después uso ensamblador, uso C. ¿Sabes ensamblador? Sí. Pero ¿y ese cómo, cómo que se hace? Ah, es que hay que hacer un archivo de texto que diga, digamos, eh, para los archivos de Windows tiene que estar con una dirección base de 0, dice OR 0, y después tiene que ser PIS 32 y después empiezan todas las estructuras del, ejecutable. Y ahí donde está el punto de entrada, es donde empieza uno a usar mod para mover, para mover datos, o si no, add, sub, para, para sumar, restar, cal para llamar, red para regresar, push, pop para, para guardar la pila. Digamos, antes, después or, xor CMP para comparar, JMP, J no sé qué para saltar. Así cabal parece autocódigo. Bueno. Sí. Hey, pero vos sabes programar el PIC también. PIC no. PIC todavía no. Eso aquí lo Mi papá sí, pero yo no. Pues ya. vamos, ya. a ver. Ah, vamos.